die beantworten werden, wenn es Fragen dazu gibt, natürlich bitte sehr herzlich bei unserer Amtsleitung bedanken, dass sie heute da ist, auch Herr Minister Marat und der Herr Robert Schreiner. Entschuldigt hat sie äh, der Herr Bernhard Freischäger und den Grünen, danke. Sollen von euch alle da sein? Schon. Ah, ja. Wolf Kaczewski. Genau. Gut, ich darf die Beschlussfähigkeit feststellen. Und auf den nächsten Punkt haben wir Bericht des Bürgermeisters über Dinge zu berichten. Äh, wir haben Besuch aus Irak gehabt, und zwar aus unserer Partnergemeinde. Äh, diese wurde auf Initiative von Herrn Diplomogin Ruhr von der Paare äh, in Angriff genommen, sind leider Vertreter aus der Gemeinde Irak gekommen, der Bürgermeister, der Direktor und noch ein Vertreter, äh, die sich uns ein paar Einrichtungen, gemeindliche Einrichtungen angeschaut haben und äh, wo es auch gemeinsam mit der Fahre ein Vorhaben gibt, dass ein Park errichtet wird in Ilog und wo die Firma Mikro und die Firma Kochhaus äh, äh, Bäume noch dazu bereitstellen werden und dieser Park wird voraussichtlich im Juni noch eröffnet werden wo dann alle herzlich eingeladen sind, bei einer Fahrradung teilzunehmen. Des Weiteren hat es vergangenen Freitag die Eröffnung unseres Jugendhauses gegeben, im ehemaligen Dom Wischnappe stattgefunden, ähm, sind da einige Vertreter da gewesen äh, von der Gemeinde, aber auch Nachbarn, die geladen wurden. Man muss ja dazu sagen, äh, du und ich, das ehemalige Café, man hat im Vorfeld natürlich mit den Nachbarn auch schon gesprochen und äh, habe eben das Einvernehmen gesucht. Aus dem Grund ist aber dann dieser Standort auch zustande gekommen, äh, nachdem er gesagt hat, wir haben ein, eine gute Übereinkunft auch mit den Nachbarn getroffen und glauben, dass dieser Standort passt. Dort findet eine betreute Jugendarbeit statt und es sind im, Schnitt, so wie man die Bedienstete dort gesagt hat, 15 bis 25 Jugendliche im Schnitt, die sich dort immer wieder auffinden. Ja, dann gibt es auch noch ähm, den Abwasserverband hat eine Sitzung abgehalten. Äh, positiv zu erwähnen ist, dass dort auch es einen positiven Rechnungsabschluss gegeben hat. Das heißt, es sind über 100.000 Euro äh, sind dort an Guthaben verbucht worden. Und da gilt der große Dank an unseren Geschäftsführer, den Ingenieur Johann Günther, äh, der sich wirklich sehr fleißig und bemüht einsetzt, dass er dort auch sehr sparsam diesen Abwasserverband in seiner Funktion als Geschäftsführer leitet. Vor gut einem Jahr hat man dort eine Photovoltaikanlage errichtet, eine 40 kW Peak-Anlage. Die hat sich mittlerweile, hat man gesehen, äh, ist die zu 100% ausgelastet. Das heißt also der Strom, der dort von der Photovoltaikanlage produziert wird, die wird auch zu 100% auch gleich äh, in die, äh, von den, von dortigen Maschinen und Pumpen halt noch verbraucht. Und man kann davon ausgehen, dass sich die Anlage also in wenigen Jahren noch dann amortisiert. Die Anlage selbst ist seinerzeit aus 100% Eigenleistung, Eigenmittel finanziert worden und ist natürlich besser gewesen, wenn man gesagt, wenn wir schon das Geld haben, bevor es auf dem Bank äh, oben liegt, wo man nur 0,2% oder 0,125 bekommt, ist es geschickter, wenn man dann dieses Geld äh, so investiert und das haben wir im Abwasserverfahren so durchgeführt. Ähm, wichtig ist auch noch zu sagen, Kreisverkehr ist ja seinerzeit ähm, von allen Gemeinderatsmitgliedern abgestimmt worden, dass wir den eben umsetzen. Mittlerweile hat es auch die Ausschreibung schon gegeben. Die Ausschreibung äh, hat soweit stattgefunden, dass sie noch dann auch geöffnet worden ist in der Landesregierung. Äh, dort hat man dann auch äh, einen Bestbieter beziehungsweise eine Billigstbilder äh, herausgefunden und man wird man hat jetzt die ersten Gespräche mit diesem Bildungsgebiet auch schon aufgenommen und voraussichtlich wird der Kreisverkehr noch dann, äh, wird man im Juni beginnen mit dem Umbau. Und zwar äh, war die Überlegung jene, dass man eben in die Zeit reinkommt, wo kein Schulbetrieb ist, weil sonst noch dann wahrscheinlich noch mehr Verkehrschaos entstehen würde, weil die äh, Bauzeit doch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Man geht davon aus, dass man die Hauptbauzeit noch dann im Juli, August haben wird, wo dann auch weniger Verkehr ist und dementsprechend macht es mehr Sinn, wenn man es jetzt direkt umsetzen würde. Ja, das war der Bericht vom Bürgermeister. Und somit kommen wir auch schon zur Fragestunde. Ich darf um eure Fragen bitten. Fragen, bitte. Ja. Stefan? Ich habe zwei Fragen mitgebracht, die mich der Bernhard Freitecker, der heute leider nicht da sein kann, äh, gebeten hat zu stellen. Äh, die erste Frage, die er mir geschickt hat, ist, warum der Rechnungsabschluss genau einen Tag nach der Gemeinderatswahl verfügbar war, weil er von ein paar Wählern angesprochen worden ist, dass die das gerne vor der Wahl noch gesehen hätten. muss es aber nachbauen, der Buchhaltung dann, was, was jetzt eine Sache war. Es hat einfach eine gewisse Zeit bedurft, dass man einfach einen Zeitenlauf hat. Ja, kann ich dazu nicht mehr sagen, aber. Seine zweite Frage war äh, ebenfalls aus dem gleichen Grund, dass einige Wähler sich ihm gegenüber geäußert haben, äh, dass sie gern noch eine Gemeinderatssitzung gesehen hätten vor der Gemeinderatswahl. Warum hat es im ersten Quartal, wie eigentlich vorgesehen, keine Gemeinderatssitzung gegeben? Im ersten Quartal, wir haben jetzt äh, den über März, April noch danach, ja, vor <clears throat> allem aufgrund dessen, weil der Rechnungsabschluss noch nicht fertig war, gesagt hat, wir werden Stadtsitzungen machen, nachdem man sieht, wie viele Tagesordnungspunkte heute halt noch oben sind, von der Effizienz her ist es besser, wenn man eine Sitzung macht und das ist halt leider dann mit der Wahl zusammengefallen und aus dem Grund hat man das nachher angesetzt. Danke. Bitte. So, weitere? Danke, die Frage, dass Bitte. der Pitch Martin hat, ich glaube schon angesprochen, äh, wegen Rückhaltebecken, ob ja. die jetzt äh, so anbauen können oder was? Nein, aber das ist schon geklärt. Sanitation Aufwand können Sie. Ah, Sanitation schon mitgeworfen. Ich habe mit dem Martin schon gesprochen und ich, er hätte nur gern schriftlich von unserer Seite heraus. Wir können insofern im Augenblick nur schriftlich herausgeben, weil der zuständige Planer, der Herr Diplom-Ingenieur Zach, die Detailplanung macht und von dem ist es abhängig, wann jetzt äh, die Detailplanung fertig ist, ob man sagen kann, Ab wann, welchen Zeitpunkt wir beginnen können jetzt mit dem Bau. Aber es wird auf jeden Fall Rücksicht darauf genommen, dass die Bauernschaft ihre Ernte einfahren kann und erst danach wird mit dem Bau des Rückholgerätes bekommen werden. Aber schriftlich habe ich es Ihnen noch nicht geben können, weil äh, eben die Zusage von Beteiligten noch nicht gekommen ist. Bitte, weitere Fragen? Okay. Gut, dann kommen wir. Dann kurze Frage. <clears throat> Äh, Bitte. Also in Beantwortung von Herrn Feil vor der letzten Fragestunde, ja. wo Professor Becker, die drei Beschlüsse, was ich gefragt habe. Ja. Nein, dass er einstimmig war, die Beschlüsse, darum ist es gegangen, ja, ja. von dem her. Ja, selbstverständlich waren sie einstimmig. Ja, es hat, gibt es noch weitere Fragen, weil jetzt kommen zur Beantwortung der offenen Fragen. Keine? Okay uns äh, bei der letzten Sitzung äh, ist gefragt worden, und zwar äh, vom zweiten Vizebürgermeister Helmreich, ich glaube, das sei von mehreren Hangreihen der Bahnhofstraße angesprochen worden, auch für den Umbau bzw. teilweise Rückbaumaßnahmen mit der ebenwertigen Ausführung der Bahnhofstraße ein Gemeinderatsbeschluss notwendig sei. Und äh, ich äh, beim Bauamt, beim Bauamt habe ich nachgefragt, äh, was dort gemacht wurde. Und es sind dort Baumaßnahmen erfolgt. Und zwar aufgrund dessen, weil das Land Planungsfehler gemacht hat äh, bei der seinerzeitigen Planung. Und der äh, ÖBB-Bus eigentlich dort gar nicht fahren hätte dürfen, weil es keine wirklichen Ausweichstationen gegeben hat. Und dass diese Baumaßnahmen alle vom, vom Land bezahlt wurden. Dann gibt es noch eine Frage. Vorher noch. Bitte. Gut. Dann gibt es einen Erweiterungspunkt. Ah, ah, bitte, bitte. Eine ah, ah, Frage war noch offen. Ist noch offen? Die zweite Frage von Vorstand mit Piet Wiesenhofer. Was war das schon? Sagt im Vorschlag 2014 sei die Beauftragung an Kanal 3 nicht beinhaltet der Bürgermeister sagt, er werde das in der nächsten Sitzung beantworten. Ja, da gibt es die Vorschlagstelle 015 für Öffentlichkeitsarbeit und ähm, alle Tätigkeiten, die dort beauftragt werden, befinden sich in diesem, in diesem Punkt. In diesem Danke. Punkt. Gut. Entschuldigung. gut, äh, bevor ich weiterfahre, möchte ich mich recht herzlich bedanken von der Gemeinderätin Frau Renate Breiter, die war so glücklich, seht, die gute äh, Menschweise stammt von ihr, nachdem sie die letzte Gemeinderatssitzung in der Information sozusagen ist. Ähm, ich glaube, es ist ein recht netter Zug gewesen, so recht herzlichen Dank. Geste. Ja gut. Ähm, Bevor man in die Tagesordnung gehen, gibt es einen Punkt der Erweiterung, und zwar würde es darum gehen um die Zustimmung zur Dankverschlechterung einer Dienstbarkeit. Da habt ihr es mittlerweile schon erhalten. Äh, geht und fahren mit Fahrzeugen aller Art zugunsten der Marke Navigation auf dem Grundstück Nummer 1764 plus 1 und 1771 plus 3 KG Niboch. Wenn Sie damit einverstanden sind mit dem Erweiterungspunkt, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Einstimmig. So, die Tagesordnung. Erster Punkt, Genehmigung und Fertigung des Sitzungsprotokolls. Es hat jetzt zwei Einwendungen gegeben, einmal von Herrn Gerhard Kreisel und einmal von Herrn Steffen Heldenheim. Äh, wir haben beide, beide Einwände aufgenommen ins Protokoll und ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Ergänzungen vom zweiten Vizebürgermeister Meister Hellenreich zum Protokoll zustimmen und dies in das Protokoll aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Des Weiteren stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Ergänzung vom Gemeinderat Donschner Breitbecker zum Protokoll zustimmen und dies in das Protokoll aufnehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dankeschön. Und jetzt zum Schluss ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge das Protokoll mit den erwähnten Ergänzungen beschließen. Wenn Sie damit einverstanden? sind, bitte über Seiten dazu. Danke, einstimmig. So, dann darf ich schriftlich oder bitten, dass Sie hier mir kommen und das Protokoll erklärt bitte. Schneller Bitte, that's a

So, ich darf mir recht herzlich bedanken. Es hat am nächsten Tagesordnungspunkt also 2, Rechnungsabschluss 2014, Das ist ein Bericht des Prüfungsausschusses und auch die Beantwortung zum Rechnungsabschluss. Das äh, wird auf die Leinwand gegeben. Können Sie alle durchlesen? Thank <laughs> you. Gut, das hat sich mit dem Durchlesen fertig. Soweit. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2b, Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses. Da gibt es Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Ich darf ausführen, der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 kommt konnte folgend